lanjut nyanyi lanjut iya yeah. oke okay, rokoknya dong kok Bismillah 7 Juli dari saya Long Ismail kenangan manis yang pernah ada di dalam hidupku kenangan yang tak pernah ku lupa saat ku singgah di kota Jakarta saksi Aku nyatakan cinta padamu berkenan Di dalam hatiku Di dalam hatiku Di dalam hatiku Terima kasih